Kita nyanyi lagu apa nih? Apa aja? I love you bebek. <laughs> eh, jangan pokoknya tak tak taknya gitu. Gimana gitu? Hah? Coba. Tak gitu. Pakai yang ujung itu ini agak rok rok rok gitu. tapi, tapi enak gak kalau Thank you. berarti ulangi lagi kurang mantep gitu loh sekarang gue nyanyi ngasal aja lah biar ngetik <laughs>